love music, music. I'm gonna leave a DJ to something I'm at. I'm gonna leave a DJ to something I'm at. ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਪਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਪਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਐਨਾ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀਨੇ ਤਾਨੇ ਐਨਾ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀਨੇ ਤਾਨੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੈਟੂ ਤੂੰ ਬਣ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਹਿ ਤੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀ ਕਰਦਾ ਗਰੁੱਪ 11 ਮਾਲਟਣ ਤੇ ਬੰਦੇਰ ਮਿੱਠੀਏ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਕ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਬਣੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਬਣੇ ਆ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਬਣੇ ਆ ਬਣੂਗੀ ਕੰਨ ਛੋਟਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛਰਨੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਹ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਹ ਤੂੰ ਬੰਦੇ